Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Bayağıdır sorularınızı cevaplayamamıştım. Çünkü Ankara'daydım. Malum birkaç işimiz vardı. Onları halledelim dedik. Aynı zamanda tatil yaptım. Bir arkadaşımın doğum günü vardı, onu kutladık. Çok güzel bir simitçiyle tanıştım. Tunahanlı simitçisiydi galiba. Aynen öyle. Mükemmel simit yapıyor. Tunalı Caddesi'nde. Hemen yol kenarında hani giderseniz Ankara'daysanız %100 öneririm. Yani parmaklarınızı yemezsiniz, komple tabağa mabağa ne varsa yersiniz. Her neyse, bugün hem YouTube kanalımdaki sorulara bakacağız, hem de Facebook sayfamda bana gelmiş sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bayağı bir uzun yayın olacak gibi diye düşünüyorum ama o kadar da uzun tutmamayı düşünüyorum çünkü işimiz var, gücümüz var. Daha video çekmem lazım. Yorgunluğumu üzerimden atamadım. Yoldan gelir gelmez anında e, Logitech G'nin toplantısına katıldım. Bayağı keyifli, eğlenceliydi. Videoya buradan ulaşabilirsiniz. Bakabilirsiniz videoya. Her neyse şimdi e, yavaştan bakalım. Cevaplamaya çalışalım. <clears throat> Önce Facebook'taki Facebook sayfamdaki soruları cevaplayalım. Mesajlardan gelmiş. Bayağı bir soru var. Merhaba, Rock Zircon Boz, Borseman cx 981 de spor kulaklık için Awei a 9980 980BL bu kulaklıkları tavsiye eder misin? Normal bir kulak kullanıcıyım. Teşekkürler. Sevgili kullanıcı. <laughs> Süleyman Aslan. Tenmark Pro olacaktır. Hatta biliyorsunuz Tenlar Pro'nun incelemesini geçtiğimiz günlerde çıkmıştım. Bağlantıyı kopyalayalım, arkadaşa atalım. Yusuf bisiklet ve sporla uğraşıyormuş arkadaş. Spor yaparken kullanabileceği kulaklık. Şu an hani incelediğim sportif kulaklıklar arasında Tenmark Pro var. Aynı zamanda Sony e, NWZ 273 vardı. Aynen o da olabilir. Aslan teşekkür etmiş. Rica ederim. Allah klavyenin sesini biraz çekeceksiniz arkadaşlar. Klavyemiz Apex M800. Aslında sessiz de bugün ben biraz gerginim çat çut basıyorum herhalde. Telefonumda root yok demiş. 8 Asanet Erata. Benim telefonumda Xperia Z2 bana güncelleme gelmedi ve ben kendim kurmak istiyorum ama hiçbir bilgim yok. Bu konuda bana yardımcı olabilir misin? Teşekkür ederim şimdiden. Cevap alamadım. Telefonumda da root yok. Hmm. O biraz uzun iş. Dilersen Yani telefonlarınızı root etmek istiyorsanız, unlock etmek istiyorsanız, how to root, atıyorum G5 how to root HTC10, Autoroute, LG G2 vesaire vesaire yazarak Google üzerinden bulabilirsiniz. Birazcık İngilizce bilgisiyle her türlü telefonu yok edebilirsiniz. Yani anlak edebilirsiniz. Tabi e, garanti kapsamı vesaire telefona bir şey olduğunda ceremesini siz çekeceksiniz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Üstadım merhaba Marley. Uplift kulaklığım Kulaklık aldım fakat performansından hiç memnun kalmadım. Fiyatı 150 TL civarındaydı. Firma değişim yapabileceklerini söyledi. Ellerinde o fiyat araların, aralığında AKG Y23 var. Senden ricam akg 23 almaya değer mi yoksa paraya iadesi talebim edeyim. AKG Y23 ne ya bir bakalım. AKG iyi kulaklık markasıdır da ucuz kulakları değil de pahalı kulakları AKG Y23 White. Vallahi ben de kulaklığı merak ettim. Hiçbir bilgim yok. Ama pahalı durdu bana yani. Tasarım hoşuma gitti ya. Sezer ne haber Kardocum? İyidir Kardo. Nasılsın? Kaan Arslan tanıyorum ya. Aynen ya eski arkadaşım. E, evleniyor galiba. <laughs> Harun Halil, merhabalar YouTube kanalınızda Xiaomi Pixel 12 kulak incelemesini izledim. Aklımda kalan birkaç soru var. Kulaklığın kabloları birbirine rahatça dolaşıyor mu? Hmm, dolaşmasın önleyen bir kablo kullanılır genelde. Kulaklık kulakta durmayacak kadar ağır bir kulaklık mı? Ve son olarak kullandığım eski kulaklıklar hiç dayanıklı değildi. Çok çabuk hoparlörü bozuldu. Yani Xiaomi Pixel 12 kolay dolanabiliyor. Kablo kalitesi çok çok iyi değil. Sana tavsiyem dolanmaz yapıda kabloya sahip kulaklıklara yönelmen olacaktır. Mutlaka incelemişimdir dolanmaz yapıda bir kulaklık da aklıma şu an gelmiyor. Ne vardı ya? Vallahi ne vardı ben de bilmiyorum. Samsung Samsung Level U sipariş etmiş. Hemen Samsung Level U'yu açıyoruz. Hem de buradan görmüş olursunuz. LG'nin bir tane e, boyun bantlı kablosuz kulaklığına çok benziyor. Hayırlı olsun. Ertuğrul Bozkurt. Bozkurt. Abi ben yeniyim YouTube kanalından videolarını bir birkaçını izledim ve bunlar çok başarılıydı. Başarılarınızı devam ederim. Küçük bir tavsiyede bulun, bulunmanızı rica edebilir miyim? Estağfur. Tamam demiş. Merhaba spor yaparken kullanmak için kulaklık almayı planlıyorum ancak Platronix Backbeat Fit. Yani Backbeat Fit o kadar da rahat bir kulaklık değil. Vakti zamanında inceledim. Yani şu an sportif sportif kulaklık olarak hem mikrofonundan faydalanabileceğiniz hem de yüksek kalitede müzik dinleyebileceğiniz Tenmark Pro var yani oldukça başarılı. Sound Magic PL 11'den sonra beni etkilemeyi başaran yegane kulaklıklardan biri oldu. Onun da altını çizmek isterim. O yüzden hem uygun fiyatlı hem de millet neden daha fazla para versin? Yiğit Baş yazmış. Of of of. Ne diyor? Bir Studio wireless kulaklık bu kulaklığı %50 dışarıda %50 film izlerken oyun oynarken kullanacağız. Sence Beats bizim için ideal kulaklık mı? Filmi ve oyunu PlayStation 4 üzerinden kullanacağız bu kulaklıktan. PS4'te full performans alır mıyız? PS4'te online oyun oynarken mikrofondan çıkan sesi karşı tarafa boğuk ve rahatsız edici bir ses verir mi? Valla ikinci maddede verir. O yüzden gamer bir Oyuncu kulak. Bence en iyisi Plant. Plantronics'in Game Rig olması lazımdı. Aynen. Yani 200-300 TL arası bir kulaklık alıp yenisini mi beklemeliyim yoksa yenisinin çıkmasına en az 2 sene. Ya en mantıklısı Platronics Game Rig olması lazım. Ben de incelemelerde vardı. Bakalım. İnternet baya kötü gibi. Açacak mısın? İnternet komple gitti galiba ya. Bir şey oldu. Her neyse şuradan. Ben Platrix'in rig modelli kulaklığını incelemiştim ya. O nerede? Aynen. Dahili mikseri olan oyuncu kulaklığımız. Bir baksın arkadaş. Canberk demiş. Bir şeyler sormuş. Arkadaşım oyun kulaklığı alacağım. Ona kendi araştırmam sonucu. Amacın müzik ve oyun ise oyun ise Asus Cerberus olabilir. G633 evet o da olabilir. Siberia 200 olabilir. Yani bir sürü seçenek var arkadaşlar. Aslına bakarsanız en iyi kulaklık en iyi kulaklık diye bir şey yok. En çok keyif alabileceğin en rahat edebileceğin kulaklık var. Çağatay Çobanoğlu yazmış. Ona da dönüş yapalım. Abi senin videolarını izledim ama bir karara varamadım. Kulaklık danışacağım. Bir tavsiye verirsen sevinirim. Genelde dinlediğim müzik türleri dubstep, R&B, elektronik müzik gibi müzik türleri. Basları sonuna kadar hissettirebilecek bir kulaklık arıyorum. Bla bla bla bla bla geçiyoruz. Sennheiser, Sennheiser JX 1.0 olmaz. Creative HS 660 i2 olur. Creative HS 660 i2 e, bence hem mikrofonlu hem de hem mikrofondan performans alabileceğiniz hem de müzik dinleyebileceğiniz yegane rahat kulaklardan bir tanesi o yüzden %100 tavsiye ederim. Bu konuda yardım istiyoruz. 3 kelime yazıp şu marka kulakta alabilirsin demeye eriniyorsun. Neyse kusura bakmayın arkadaşlar. Herkesin sorularına yetişemiyorum. Daha YouTube'da bir sürü soru var. Facebook anca bitecek. Zor iş ya. Yani hem Facebook'tan hem de YouTube'dan sorulara cevap vermek. Açılmadı ya sayfa. Allah Allah. İnternet mi gitti? Ne oldu gene? Uğur Şahin. Oh döktürmüş. Neyse şuradaki birazcık da YouTube kanalındaki sorulara cevap verelim. Mixtape, bas bantlı kulaklık. Nereden bulmuş ya? Japon pop kültür, kültürü ve sadeliğin güzelliğini birleştiren Cityscape. Vay. Ben bu kulaklığı biliyorum ya. Evet Şafak Öz'ün sorusunu cevapladık. Bir de bir sorum olacaktı. Ben birkaç tane oyuncu kulaklığı değiştirdim. Bu kullandığım dördüncü kulaklık. Ben 7.1 ile 2.0 arasındaki farkı anlayamadım doğrusu. Acaba bu fark benim anakarttan almış olduğum onboard ses çıkışı yüzünden olabilir mi? Mesela Asus Sonar DX ses kartı alsam. Valla Asus Sonar DSX 7.1 ses kartını ben kullandım. Ama e, günümüzde 7.1 kulaklıklar USB üzerinden sesi aldığı için kulaklıkla alakalı bir durum tamamıyla. Yani 7.1 kanal kulaklar USB üzerinden ses alıyor. Eğer sen 7.1 kanal performansını e, tatmin edici bulmadıysan o kulaklıkla alakalı bir durumdur. Bakalım neler gelmiş. Evet buna baktık. Buna baktık. Hangi oyunun adı? Aileyi ekledim Emirhan'a. Minik bir çocuk gibi. <laughs> Kıyamam. Emircan eklemiş. O bir sürü soru gelmiş. Buralar değerlenmiş. Hızlıca cevaplayalım. Yalnız yayın bayağı uzun oldu ya. 10 senelik falan oldu herhalde. Bana bir buçuk senedir Şu an yayındayım canlı canlı size Sound Magic PL11 kulaklığımı göstereceğim. Dolabımda olması gerekiyor. Bir ayağa kalkalım da. Gel buraya gel gel gel gel gel. Bayağı bir şey düşürdüm neyse toplarım sonra. Bakın arkadaşlar bakın. Sound Magic PL 11 kulaklığım ve modifiye ettim. Ucuna özel silikonlardan taktım. Tam IM tipte bir kulaklık oldu. Normal bir kulaklıktı. IM tipte bir kulaklığa dönüştü. Bu da benden size ufak bir Secret olsun. tüyo olsun. Silikonlar da çok önemli izolasyon açısından. Yalnız hep kulaklıkları hakkında sorular gelmiş. Bir tane telefon hakkında soru gelmiş. Daha fazla e, farklı sonlar, sorular almak isterim. Ya PL11 harbiden çok enteresan bir kulaklık. PL30 vesaire fark etmez. EONES incelemiştim. Ne kadar pahalı olmasına rağmen EONES'ten daha iyi bir kulaklıktı. Caps Lock'a bastım. Caps Lock'a bastım. Caps Lock. Her neyse Cem Furkan Evet kullanabilirsin. Aynen basları ve midi güzeldir. Rap, pop, hip hop rahatlıkla dinlersin. Oğuz Manço yazmış. Merhaba, gürül gürültülü ortamdayım ve sürekli telefon görüşmesi yapıyorum. Müzikte vazgeçilmezim. Bana kulak içi mikrofonlu kulaklık önerir misin? Yani eee Yine Tenmark Pro söyleyeceğim yani. Önereceğim çünkü izolasyon açısından iyi, Gürültülü ortamdaymış. Aynen. Abi iyi günler kulaklık alacağım ama kaliteli bir kulaklık nasıl olur bilmiyorum. Yardımcı olur musun? Telefonun markası Sony Xperia M5. Gördüğüm bir kulaklık var. Kafanda hangi kulaklık var onu Türkiye'de satılan bir yer varsa yorum yapsın da biz de alalım arkadaşlar. Artı birleyin görünsün. Valla haklısın. Ama şu anda yok. Umarım bir gün olacak çalış. Bir gün umarım Sanat Magic Türkiye'ye gelecek. Halledeceğiz. EP 630 fazlasıyla almaya değer Furkancı. Müzik delisi biri olarak bu kulakta kullandığınız yorumları, sözleri çok beğendim ve ben de istiyorum. Nereden alabilirim? Valla bir buçuk sene önce boş. Oh, Şimdi dersen Burak Örs'ü biliyorum. Onunla konuşuyoruz zaten. Araştırıyorum ama Türkiye'de bulamadım. Tavsiye edebileceğim bir satış... Maalesef yok Emre Yavuz. Ama bir temin inceledim. CV Master incelememe de bakabilirsiniz. Bir sürü soru gelmiş. Eyvallah kardeş. Köksal Özaslan. Biliyoruz. Başka <clears throat> sorular var mı bakalım. Sonra da kapanışı yapalım. Heh, Uğur Şahin'de kalmışız. Oo. Vay canına. Bayağı uzun olmuş. Q, KZ, X6'yı denedim. Bayağı başarılı. Yani diğerlerini daha deneme fırsatım olmadı. Var ama deneyemedim daha. Yiğit başa geldik. Hemen cevaplıyorum. Yakın zamanda stüdyo modelinde de bir yenilik yapılacak gibi bir söylenti var. Bu söylenti ne kadar güvenilir? Bu söylentiye güvenip 200-300 arası bir kulaklık alıp yenisini mi bekleyeyim yoksa yenisinin çıkmasını en az 200 sene var hiç beklemeyeyim mi? Yeni Solo 2 çıkarlar ve yakın zamanda stüdyo modelinde de bir yenilik yapılacak. Hmm. Ya şu an kulağıma bir şey gelmedi ama. Yani en mantıklısı bu. Çok fazla soru var. Hepsini nasıl cevaplayacağım? <laughs> LG G3 Asus Zenfone 2 Lazer Zenfone Max Allah Yusuf'cum Yani telefon seçerken kullanım alanı çok önemli. oyun istiyorsan e, Asus Zenfone Max yetersiz. Ömer Yağız'ı biliyorum. Onunla konuşuruz. Snoopy Rampage Invoker inceleme gelecek mi? Valla Snoopy Valla Snoopy Rampage yani Snoopy'nin farklı modellerine fazla bakmıyorum ama bu arkadaş için isteyeceğim. Print screen alıp kaydedelim. Bu not olarak kalsın. Atakan Necmi Önis. Ha bu arada dediğim şey Rival 300'de de geçerli. Eklemeye çalıştığında böyle bir ara birim desteklenmiyor diyor. Yani her iki masada eklenmiyor. Şimdi kusura bakma fakat ben bu Rival 100'de library kısmına nasıl CSGO'yu ekleyeceğim bir bilgin var mı? Hmm. Otomatik çıkmıyor mu? Abi ne diyor? Ne zaman gelecek? Geldi bile. İrem Şahin sormuş. Muhammed Ercan sormuş. Nurcu'da en iyi şekilde nasıl performans? En iyi şekilde nasıl performans alabilirim demiş. Zaten oyunlarda equalizer ayarının nasıl yapılacağına dair bir video yayınlamıştım. Ona bir bakın isterseniz. Neredeydi? Ne, neredeydi? Özel makro ayarı değil. Oyunlarda equalizer ayarı nasıl yapabilir, yapılabilir? HD461'i e şunu beğendim ama kastettiğim performans iPad Pro ve bu kulaklıkla yakalayabilir miyim? Hmm. kaç ya bunun çıkışı? Bayağı yüksek olması lazımdı da. Şu an hatırlamıyorum. Ne diyor? 32 ohm yakalarsın. iPad Pro'nun da çıkışı güçlü. Sound Inton JX05 Century TRX Abi başka kulaklık önerme sence? Hangisi daha iyi şimdiden sağ ol. Nereden bulmuşsun bunları ya? Bakalım. 25 dolara alınabilecek. 25 dolara kulaklık alıyorsun. Yani oradan gelene kadar Yani Creative al daha iyi MA 2600. Tamam Creative Şöyle böyle diyeceksiniz ama ben denedim bayağı iyiydi o modeller. Mehmet Aydın sormuş. Valla şu an YouTube'dan bir şey gelmiş. Ne oluyor be? Aynen. Ya telefona Counter Strike 1.6 kurmak için bildiğimiz Steam üzerinde indirmiş olduğunuz Half-Life ve Counter'ı ya da internetten farklı bir şekilde indirdiğiniz e, Half-Life ve Counter dosyasını telefonunuza atmanız yeterli. Başka neler gelmiş? Başka YouTube'da cevaplayabileceğimiz bir soru var mı? Vay. Ya şu adamı dinlemediyseniz dinleyin. Gerçekten dünya dışı büyüleyici, büyüleyici sesler çıkartıyor. videoyu mutlaka izleyin. Bu videoya çok fazla soru gelmiş. Bits mikser yerinde inceleme kontrol edebilirsiniz. Abi maksimum 100 lira bütçem var. Kulak içi kulaklık önerebilir misin? Gençler ne yaptınız? Merhaba uygun fiyatta alabileceğim kulaklıklar arasında kararsızım. Piston 3 PL11 PL21. PL21 akar. Diğer piston 3 zayıf kalıyor. Samet'e katılıyorum. Valla kime yanıt attım bilmiyorum. İkisine de atayım. Sol eşçiler gibi kırılgan değil değil mi? Ses birazcık beni tatmin etmedi. Burada bayağı bir muhabbet dönmüş ya. Backbeat Pro olması lazımdı ya. Size göstereyim. Şu kulaklığı. Aynen öyle. Mükemmel ötesi bir kulaklıktır. <laughs> Çocuğa Furuko yazasım geldi. <laughs> Merhaba Xperia Z2'de kullandığımız MP3 player hangisi? Samet'cim. Abi Marshall Major 2 Buğra sormuştu. Diğer iki kulaklık burada dönmüş. Kendi aralarında konuşmuşlar. Başka neler var? Bu abimize cevap verelim. Sonra da kapanışı yapalım ufaktan çünkü susadım ya. Hava birazcık sıcak İstanbul'da. <clears throat> Yaklaşık 10-12 yıldır Logitech X230 kullanıyorum. İlk günkü sesinden en ufak taviz vermedi. Herhalde 2020'ye kadar. <laughs> Hem duygulandım. Heh <laughs> Fondaki müziği herkes istiyor. Evet arkadaşlar birazcık yoruldum. Yalnız bu reklam ne ya? Videoyu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Birazcık uzun oldu galiba. Herkesin sorusunu yanıtlamaya çalıştım. Elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz bak hani çok fazla vakit alabiliyor. Aynı zamanda... E video inceleme çıkmam gerekiyor, başka şeylere odaklanmam gerekiyor derken zaman böyle geçiyor. Ee, cevap veremediğim arkadaşlar kusura bakmasın. Elimden geldiğince her hafta topluca soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Ya çok şükür bugüne kadar kötü yorumlar gelmedi. Hep iyi yorumlar vardı. Duygulanasım geldi şu an. <laughs> Her neyse beni takip etmeye devam edin. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Elinizden geldiğince destek vermeyi e, bırakmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Teşekkürler. Bu nasıl bir kapanıştı be? <laughs>